Bonjour, Tiro, Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Merci, Tiro Voici la mesure d'aujourd'hui. Comme qu'on a appris, la quatrième mesure de ce morceau, cela donnait seul, seul, seul, seul. Est-ce que vous vous souvenez Mais aujourd'hui, c'est à peu près pareil, le principe. Parce qu'aujourd'hui, ça va répéter mi trois fois. Mi, mi, mi, jusqu'à là. OK La quatrième mesure, c'était sol, sol, sol. Mais aujourd'hui, c'est mi, mi, mi, OK alors, on va répéter pour cela cinq fois. Mi, mi, mi, i. Première fois. Mim, mim, mi. i. Deuxième fois. Mi, mi, mi, i. Troisième fois. Mim, mim, mi, i. Quatrième fois. Mi, mi, mi, et ensuite, c'est la main gauche, elle va jouer juste à côté de Mi, en dessous. C'est Ré, bien. Avec, toujours, avec le deuxième doigt. Mi, Mi, Mi. Et maintenant, c'est la main gauche, Ré, comme ceci. OK Alors, si je compare avec la quatrième mesure, quatrième mesure, c'était comment Sol, Sol, Sol. Encore une fois, Sol. OK Mais aujourd'hui, c'est mim, mim, mi. Et la main gauche, elle joue ré, la suite. OK Pour cela, on va répéter cinq fois maintenant. Mim, mim, mi, ré. Première fois. Mim, mim, mi, ré. Deuxième fois. Mim, mim, mi, c'est la main gauche maintenant. Ré. Troisième fois. Mi, mi, mi, la main droite. Maintenant, ré. Quatrième fois. Mi, mi, mi, i, ré. Bravo. Maintenant, avant de terminer ce cours, on va enchaîner les huit mesures que vous avez apprises. Sol, mi, mi, i, fa, ré, ré. Et maintenant la main gauche. Do, ré,